de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água para viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água para viver. De gotinha em gotinha gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã, de gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã. Tá, é uma gota de é Muva é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de muva, é uma gota de água pra viver.